パーランチ今日の昼ご飯はペッパーランチになりますやりたかったのよこれ そう、あの、結構その動画とかでよく見ると思うんですけども、うんうん、僕らもやってみたいなと思って、どうせなら動画にしちゃおうっていうことで、ね。しちゃいましょう。せーの。さあ、始まりました。少量チャンネルシャタです。りです。少量です。はい。はい、じゃあもう早速作っていくうん。うん。もうお腹も空いたしね。そうだね。先に、まず、ごま油。あ、大丈夫ですよ。大丈夫です。どんどんやっていただいて。 <laughs> 大丈夫ですよ。え 大丈夫です <laughs> 熱いおお <laughs> 真ん中にしちゃおうかうん真ん中あこれ真ん中じゃないあ真ん中まずご飯ねはいはい何どうしていけばいいのこれはこれもうもうとりあえず火つける前にいろいろ乗っけちゃおうかなと思ってへえー、すごいね、うん、いいねあと牛肉もね買ってきたからてかさそもそもさペッパーランチ食ったことある俺ねー 相当昔、多分10代くらいの時に、地元のフードコートの中かなんかに入ってて、それをなんか食べた記憶がある。東京以外もあるんだね、ペッパーランチ。あるある。あ、そうなんだ。うん。へえ。ちょっとね、肉いっぱい入れちゃおうか。うん。えー、うまそううわ、すごいね。いやもう、嬉しい。 <laughs> 嬉しいです。後で崩せばいいよね。うん。いや嬉しいね。いやもう、嬉しいですよ。 <laughs> 本当はね、もうちょっとさ、でかい鉄板だったらよかったよね。そうね。ちょっと、2人用くらいのね、そうねこれ、ホットプレートだから。でもまあ、良くないまあ、この大きさが僕らの器ですよ。 <laughs> そんな小さいの <laughs> してたあの、プレートの大きさが器の大きさを表してるって。表してるって。知らなかった。 いや、僕が今決めたんだけど。うん。これ入れすぎかな大丈夫かな <laughs> いや、いいんじゃない全部入れちゃう入れちゃおうか。えー、うまそう嬉しいなすごい量あるけどね。ね。混ざるかなねまあ大丈夫でしょううん肉多すぎ説あるけどそうだねはいはいそしたらうんこの上にコーンでしょ上にうんこのお肉の上に あんま入れすぎるとあれかもしれないもうほんと混ぜれなくなっちゃうこれあいいんじゃんいいんじゃんいいんじゃんこんなもんかうんコーン美味しいよねいっぱい入れた方が、うん、してねでおん <laughs> へえ彩りいいねいいですねうんちょっとご飯の上にもうんうんうんうんネギうんうんうんとねちょっとうちはニンニク好きだからニンニクねもう誰にも会えない今日ペッパーランチにねちょっとニンニク乗ってるかどうかちょっと分かんないけどおうおうおう で、うん。これですよ。バターね。バター。1個 ?1 個はさすがにね、この量だとさ、 <laughs> 多すぎる気がするから、ちょっと1回半分くらいでさ。でもさ、1個でさ、うん。サムネ取っちゃうよ。ああ。 <laughs> 悪いやつだな。実際はちょっとだけど、みたいな。いや、そんなことない。もう全部使おう。え、全部使っちゃう、うん、いや、いやもうギドギドだよ。ね。食えないと思うよ。 れで撮っとこうよこれで撮っとこう、うん、 <laughs> 大丈夫大丈夫大丈夫あすんごい匂いねはいいいはいじゃあこのバターは10分の1ぐらいにしましょう <laughs> 終了 本当じゃあ半分くらいね、ちょっとカットしてきてもらっていい箸でやっちゃえばあじゃあやっていいよもう下にネギついちゃってるけどいいまあいいでしょうん <laughs> いやもっともっともっともっともっともっともっともっとうんえ結構使うねうんいや嬉しいですよ僕、うん、本当に食べたかったうんじゃあそろそろ火もつけるうんというわけでうんつけますかうん早くして あったらだから早くして早くして <laughs> めんどくさいもん <laughs> どうやって混ぜんの頑張って頑張って、うん、ついてるちょっと時間かかるかなそうですねうんはいさあこれはもう 付き合いたてのカップルだったら地獄、地獄 <laughs> 付き合いたてのカップルじゃ地獄ですよ。ね。ついてるよ。ついてるってば、ついてますよ。あったかくなってるよ。本当なんかいつもだともっと早くジュージュー言い出す感じないちょっと、ちょっと抜くね。うん。ああ、あったかくなってる気がする。 あ、でも、ご飯のあれかな。いや、ご飯ここまで来るかなわかんない。コンセント。も <laughs> う、押してますよほら。壊れたかなホットプレート。壊れてないから大丈夫ですね。あ、でも、あ、明かりはついたよ。あ、今、つけ始めた。あ、今ついた。ね。あー、つけ始めた。ちょっと。うん。 これ新しいの買った方がいいかな調子が悪いんだよね、このホットプレート。だってさ、温度調整できないじゃん、これ。そうだね。ようやくです。すごいなんかカチカチカチカチ。これいらんか。いるいる。いるトムでやんじゃないあ、これで。あ、ほんと。うん。余計なこと言わないでくれるやば。また泣く演技しようと思っちゃった。 <laughs> おー !G なってきたね。ね。ちょっとね、バター、 横にやりましょううん落としとこうかはい <laughs> あ楽しみ <laughs> 楽しみもうニンニク臭いよねどうしよう誰にも会えないどうだいいよ別に誰にも会わないでしょお前そして癖じゃんいつもいやバレてたあいい音しだしたえちょっとお楽しみ <laughs> まだね、うん ワクワクワクワクケンちゃんもうちょっと焼肉のタレかけようもうごわってなるよ多分あってかあれだ何エプロンしてないいいよ <laughs> いいかうまそうあバターもいい感じで溶けてきたよいいですねうん最終的にこれ全部ねぐちゃぐちゃ混ぜていいんだよねわあすごいいい感じでバターが溶けてるめっちゃいい匂い でもここのバターが溶けてるとことか取っといて携帯でほらグツグツしてる本当だねグツグツしてるねうんさあそしたらちょっと混ぜていこうかへえ手伝うか大丈夫うん大丈夫いやもう満パンですよこんな <laughs> なんかさこのご飯がちょっと焦げてもいいかもねうん大丈夫やってあやってってこと、うん えー、できないですよなんでよいやうまそうあ結構これひっくり返すの難しいかもしれないこっちの方が楽かもやろうかでも、うん、ほら大丈夫大丈夫このバターのところをさもうちょっと広げたいそうだねあでも広がるよそのやつうんうんいやお肉はねしっかり火を通すわあいいねいいねいいね、うん、イエーイ っとねいい匂いがするうんちょっとそうだねちょっとじ邪魔 <laughs> わがまま <laughs> はいもうこれでいじめが起こりますこれはもういじめだうわ <laughs> こうやっていじめが発生しますそんなことないあービール飲みたいあお酒だあるよお酒ねあるけどビールがいいな とけよ買っとけよ確かにしまったやらかしたわいいじゃないかわいいやつうん飲む飲もうかなせっかくだし、うん、そうだね飲もうかいただいたお酒をうんうんあいい感じのねあの焼き色がついてきてるよどうする梅酒あそうね梅酒にしよううんそうだねああと まあレモンサワーのちょっとあレモンサワーがいいな俺ちょっと爽やかな感じだったうんうんそれがいいあ待ってりょうちゃんが好きねあライムああそれも美味しそうだなどうするえじゃあライムトニックハイボールにするもうこのまま寝たりしないいやそれは知らん <laughs> いやそれはお腹いっぱいでさお酒飲んでたらさそれは寝るでしょちょっとコップ入れてこうかうんありがとう俺はちゃんと炒めとくよお願いします わすっごいすっごいいい匂いする混ぜるのがすごい難しいこれありがとうあそうだ忘れてたよ何あチーズあチーズいやいいですね、うん、ちょっと一瞬味付け味見一瞬によってもらっていいお塩とか強そうだったどう うん塩塩うんちょっと熱くしてわかんないなんだそら <laughs> でも全然全然美味しいわあすごいよいやすごいスプーンの方が実はひっくり返しやすいんじゃないそうかもなほらうんうん回したあそうだねうんいやじゃあもう完成じゃない はいやっぱあんだよこうしようかなあんだよはいじゃあ完成すごい美味しそうひょにょじゃあ食べよう食べようじゃあもう乾杯しよう乾杯しようじゃあいきます乾杯うんうんまい美味しいじゃあ食べようはいもうこんままでもいいねうんいただきますいただきますいただきます うまっうん、うまいじゃうまいんですけどびっくりうんうんうん本当おいしいおいしいいやうまくできたねうんタレタス大丈夫いや俺は大丈夫、うん、ちょうどいい感じチーズもすごい美味しいし、うん、溶けててあとバター効いてんねうん うんあおいしいおいしいニンニクもうちょっと入れてもいいかも入れちゃううん全部入れちゃおうどうせ誰にも合わないんですよ今日はネギも入れちゃおうよそ下の方がねもうほんとおこげみたいになっててねおお、いいね、うん、あこうも足していいようんうん、うん 本当と美味しいねいやなんかうんあごめんごめんごめん、うん、 <laughs> 何何あいや大丈夫です <laughs> ごめんいやもう絶対喋んない本当ごめんもう喋んな <laughs> あのね下のさ焦げのところがまジでうまいね美味しいよねこう、ばしくちゃん。美味しいこれ止まらないわうん好みで足してもいいかも焼肉のタレとかほんとうん美味しい しかもめっちゃ簡単だったねひにょいやもうこのレモンサワーも合うほんとなんか家にねホットプレとかある人とか、うん、なくてもね多分フライパンとかでも全然簡単できそう、うん、いやいやよよよ大丈夫よ寝かさないからねうん <laughs> このホットプレート温度調整ができねそうなんだよなんか買った時からね、うん いやでもそれってさ今考えたらさまあ不良品じゃん言ってもいいようん言えばよかった、なんでこれで頑張って作ってんだろうまあ今からだと思もうん、最初からおかしかったよね最初からオフにしてもオフにならないんそうだよいや言えばよかったななんでそれで頑張ってやってたんだろう今まで <laughs> うーんおいしい 美味しいなうん本当やめてよ <laughs> 美味しいなうんうんああ美味しい完食しましたま美味しかった本当美味しかったうんいやありがとうございましたはいというわけで今回はですね、ペッパーランチを作ってみました美味しかったあお腹いっぱい まあお腹いっぱいになったしお酒も飲んだし、うん、寝るかラーメン